Привет! <laughs> Привет! Привет всем, кто знает меня и кто не знает. А что, президент окунулся? Да. Да. Что ему делать сейчас? Мне жены не ребенка. Не, ну с кем У него сейчас жена Россия. Решил посвятить себя служению, служению Родины. Надеюсь. Под мышками обязательно. Под мышками. Так. Не, Андрей, зацепи вон там. О! Андрей, вот так, все, все. Стой, все. Не Папа, не надо, не надо. Не надо. А у вас надеюсь. Это, Дима, ты держись за, эти, за палки, пожалуйста. Тапочки за тебе зачем? Тапочки за тебе там зачем? Тапочки убирай. Так, ну только ты не тяни. Не тяни только его пока. Да. Ну, Слушайте, может, так, не камера снимает? Раз. Два. Три. Вылазь. Молодец. О! Тихо, тихо, не тяните. О! Есть! Герой. Папа, бери. С крещением вас. А, а, а, а, голову шапку день. Да, да, все.